É, eu sou o Nick Gamer Fazendo mais um vídeo para aqui, aqui, aqui Mas vocês não nem entendem que eu tô Porque eu sou o Luke Gamer Pra você, eu faço tutorial de Minecraft ah, E eu vou mandar é um rap muito foda porque eu quero me apresentar ah, Eu sou Hitler, Hitler Hora de matar Inácio, não posso ser ouvido ah, Sexo sua mãe, faço sexo ao vivo ah, Hoje, meu pau na sua tia mundo, você sabia? Eu sou Luke Gamer 007 Ah, eu sou Luke Gamer yeah, yeah, yeah, Ah, não é isso, não é preciso Ah, eu sou Hitler, eu te matar Até mais.